folha. A dança-terapia é uma coisa que trabalha com folhas e é bem legal. A dança-terapia a gente, a gente mostra, apresenta o com a mão, com o pé, com o corpo, com o corpo inteiro. E as folhas contam segredo que veio de uma árvore que elas nunca vão desfrutar. Sendo que a gente manda ela pra árvore de volta, um caldeirão. entra Entra! A gente apresenta as folha quase toda hora. A gente corre porque essa, tem as famílias A gente já tomou banho de cachorro. Já apresentou as folhas há muito tempo. Primeira vez. E é muito legal fazer essa dança terapia. Até chinês, japonês. Até língua de porcos? É.